ጥላሁን ማስረሻው ለጻድቅ እድሜው ስንት ነው? እድሜ ሰማንያ ሁለት ሰማንያ ሁለት ዓመቱ የት አካባቢ? የአብዶ ጨርጨር ውስጥ ነው። ምዕራብ አርቴ ማለት ነው። አብዶ ሸንበቆ ይባላል። ልጆች ሆነን ያው ከብት ጥበቃ ያው እንትን ነበረ። ከዛ አሁን ከተማ ለመድን። ይገርማል። እስከ ስንት ዓመቶ ነው? ሩዛ አንድ ቆይቻለሁ። ብዙ ዓመት እዛ ነው ያለው አንደኛ ደረጃንም ጨርሼ ወደ ድሬዳዋ መጣን። ከድሬዳዋ ደግሞ ወደ ከዛ ወደ ሀረር ትጫይ ገባሁ። ከሀረር ወደ ትጨርስ በ958 ዓመተ ምህረት ወደ ኤርትራ ሄድኩኝ። የመጀመሪያ ምርጫዬ ነው። እዛ ስድስት ዓመት ሰራሁኝ። ከዛ ደግሞ ወደ መሀል ሀገር ሆርሙሞላ የት ማለት ነው? እኔ ከኤርትራ ወዴት መጡ? ከኤርትራ ወደ ሀረር ከተማ። ሀረር ከተማ እንደመጣው ህፃን ሳሁን ድሬዳዋ ደረሰኝ። እዚህ ሰላሳ ዓመት አገለገልኩ። በድምሩ ሰላሳ ስድስት ዓመት በመምህርነት አገልግዬ ጡረታ ወጣሁ በሺህ ዘጠኝ መቶ ዘጠና 1994 ጀምሮ እስካሁን ድረስ አሁን ጡረታ ላይ ነው። አሁን የጡረታ ላይ ነኝ። እርስዎን የሚያውቀው በአሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አይቼዎታለሁ፣ በአካልም እዚህ ድሬዳዋ ላይ እልም በኃይለኛ ፀሐይ ሰዓትም ሊሆን ይችላል፣ በረድ ባለ ሰዓት፣ በተለያየ ሰዓት ብቻ እርስዎ ማሊያ ለብሰው ሲሮጡ አይወታለሁ፣ በዚህ እድሜ ጭምር ማለት ነው እና በቴሌቪዥን ታላቁ ሩጫ ላይ ሲወዳደሩ እንደዚሁ ምናለን እዚህ ድሬዳዋ ብዙ ሰው ያውቀውታል ብዬ አስባለሁ። እና ይሄ አትሌቲክሱን መቼ ጀመሩት? እስኪ እስኪ ስለሱ ስለ አትሌቲክስ ቀደም ሲል የብስክሌት ነበር። ብስክሌት እንጋለብ ነበረ። ከዛ ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ድረስ በብስክሌት ሄደናል በ970 ዓመተ ምህረት ብስክሌት በ professional ደረጃ ነው የተወዳደሩት? ክለብ ውስጥ ገብተው ነው ወይስ እንዲሁ ለእንትን ውድድር ገባ ነበር አዲስ አበባ ድሬዳዋ ነው ክለቡ አናሸንፍም ድሬዳዋን እኩል ተወዳድረዋል። በእነ ጀማሮ ጎራ ጊዜ ደርሰዋል። በእነ ሰለሞን ጊዜ እነሱ አብረን ነበርና እኛ ከነሱ ጋር ነበሩ። ሁሉ ቢደርሰን ቤተክርስቲያኑ ዞር እዚያ ስር ዙር እንዞር ነበር። ከድሬዳዋ ተነስተው ቁልቢ ድረስ ቁልቢን ዞረን ጋራውን ወጣችሁ ደርገ ዞረን መተን እዚያ ስር ዙር እዚሁ ከዚራው ዞረናል። ስውስ ይለኛል ከባድ ነው። እሱ በጣም በጣም ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። እና እስኪ ብስክሌት ህይወት እስኪ ምን ምን ውጤት አሉት ወይ ምን ምን ትዝታ አሉት? ሽልማት በረታታት ነው ያው ነሐስ ሜዳሊያ አለኝ። ከዛ ወዲህ ምንም ደንታም የለኝ እኔ ዋናው እንትኑ ነው መካፈሉ ደስ የሚለኝ ልጆቹን ማበረታታት። አየህ አንተን ሲያው ብዙ ወጣቶች እንትን ይላሉ ይንቀሳቀሳል። አሁን በዛን ዘመን ብስክሌት ሩጫ ጊዜ ብዙዎቹ በቀይ ሽብር አልቀዋል። እዚህ ስፖርት ውስጥ የነበሩ ግን ምንም ሳይነካቸው ደህና አምርጠው ከዚህ ከንትን ወጥተዋል እና ግሩም ነው። አየ በስፖርት ዙሪያ ማዞር እና በዛ በጦርነት ወስ ማለት ጊዜ ሁሉ ተኩስ ደንታ አይሰጠንም። ምን ነበር ጠንገጎን እያለበት እና ብስክሌት ውድድር እንደዚህ ነው፣ ግን ሩጫው ይሻላል። ስንት ዓመት ብስክሌት ላይ ቆዩ? አሁን በትክክል ይሄ ከዚህ ከዚህ ብዬ ልነግርህ አልችልም፣ አላስታውሰው። አስር ዓመት ይሆናል የቆዩበት ይሆናል ይሆናል። እና ሩጫውንስ መቼ ጀመሩት? ሩጫውን ሩጫውን የጀመርኩት በቃ በዚሁ በእንትኑ ነው፣ በታላቁ ሩጫ ሰበብ ነው። ያኔን የጀመሩት እድሜ ከገፋ በኋላ ማለት ነው የጀመሩት። ጨርስ ነበር፣ አስር ሺውን ይጨርሱ ይገረማሉ ብዙዎች። በስንት አመቶ ማለት ነው የጀመሩት? እንግዲህ አላስታውሰው በስልሳዎቹ እንግዲህ ከአስር ዓመት በላይ ይሆናል አይደል? ታላቁ ሩጫ ሩጫ አሁንም ሩጫ ነው የምሮጠው። ደስ ይላል። አሁን በማለዳ ነው እንዳልነው በሌሊት በፀሐይ በጠራራ ፀሐይ መሮጥ ትቻለ በማለዳ ተነስተን ሮጠን ሰው ሳያል ጨርሰን ቁጭ እንላለን። አሁንም ይሮጣሉ። እስከ ስንት ኪሎ ሜትር ይሮጣሉ በቀን? ያው አስር ኪሎ ሜትር ከመደብቻዋ እና እንትን እንላለን። በየቀኑ ይሮጣሉ አስር ኪሎ ሜትር እንደ ድሮ አይደለም። የቀረውን ቤት ውስጥ ልምድ እናደርጋለን። ሰውነታችን ትንራለን። በሳምንት ሁለት የብሎት ነው በቃ። የፀሐይ ውድድሩ ግን እኔ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አይቼዎት ነበር። ውድድሩን ትቼዋለሁ። አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ማለት ያደክማል። አሁን ምን አተረፍኩበት ይላሉ። በብስክሌቱም በሩጫው በጣም ደስ የሚለው ህይወት ጤና ነኝ፣ ምንም ችግር የለብኝም። ብዙዎች አሁን ስኳር፣ ደም ግፊት ምናምን እኔ ምንም ያለብኝ ተመስገን ነው። አንድ ነገር የለብኝም። በዚህ ስፖርቱ በጣም ጠቅሞኛል። ወዳጅነትም ከልጆች ጋር ብዙዎቹን አውቃቸዋለሁ፣ ያውቁኛል። ሰላም ነን፣ ያከብሩኛል። እሱ ያውቀኛል። ድሬዳዋ ውስጥ እኔንም ማያውቅ የለም። እኛ ሯጩ ነው የሚሉኝ፣ እኛ ሯጩ እና በዚህ መልክ ነው ድሬዳዋ አሁንም እንሮጣለን። ሰላሙ ሲመጣ መሮጥን አላቋርጥም ደህና እስከሆንኩ ድረስ መጨረሻም በወጣ የታላቁ ሩጫ ከተዘጋጀ አሁን የሚከታተሉ ይሳተፋሉ ማለት ነው። እስኪ ስለ ቤተሰቡ ህይወት ንገሩኝ። ልጆች የልጅ ልጆች አይተዋል? አሉ አሉ። ሁሉም ተሰማቸው አለ የስራቸው በትዳር ላይ ያሉ ልጅ ልጅም አለኝ አዲስ አበባ ሁሉም የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው። እኔ ያለሁ ብቻዬን ነው አሁን ለጊዜ። አሁን ከእርስዎ ለዚህ ለወጣቱ የሚያስተላልፉት መልእክት ወይ ለወጣቱ ብቻ ሳይሆን በእርስዎ እድሜ ላሉ ለጎልማሳ ሰዎች ምንድን ነው የሚያስተምሩ? ሁሉም ገብቶታል። ስፖርት ለጤና እውነት ለደህንና ለጤና በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ተገንዝቧል። የታመሙት ካልሆኑ በስተቀር መሮጥ ይቻላል። የስፖርት ባለሙያዎችን እንትን እየጠየቁ አዎ ምን መደረግ እንዳለበት ይህን እንትን እያሉ ቀስ በቀስ ልምዱን እንዲያደርጉ ጥሩ ነው ነው የምለው እኔ። ኢትዮ ኤርትራ ቲሸርት ነው የለበሱት። ኢትዮ ኤርትራ እዛ ምን ትዝታ ምን ትዝታ አለሁት? በጣም ግሩም ከተማ ነው። እና እኔ የተመደብኩት ንፋሲትን ሎላንድ በጣም ዝቅተኛ ቦታ ላይ ነው። ከከተማ ወጣ ላይ ሆኖ እኛ ወረድን ቁልቁል እንደ ምጽዋ አካባቢ እኛ እንደዚህ መሆኑን አናውቅም። ያን ጊዜ ግን አስደነገጠን። እንዴ ምን ውስጥ ነው ምን ሄድን ያለ ነው ብለ ብዬ ደነገጥ። በኋላ ስንለምደው በቃ ተስማማን አስመራ ትግርኛ ይችላሉ? አሁን ሩብ ሩብ እስኪ ለኤርትራ ሕዝብ እስኪ መልእክት አስተላልፈ ኤርትራ ሕዝብ ኤርትራ ከተማ ያ ታይ ክነግረካ እና በእውነቱ ከም ቅድመ ኣብዚ ዘነብራዮ ጊዜ በጣም ጽቡቅ እጅ ግን አይደምት ነው እንዴት እንደው አይፈልጥን ብዙ